टीओ एम टॉम मैं हूँ टॉम तुम है टॉम सब है टॉम ये बॉय तो गाइस आपको लैंडिंग अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब अबे इधर तो मत हो टॉम रियल बंदा है इसके पास नंबर थ्री पे रियल बंदा है नंबर थ्री पे नंबर तीन अमरेली सॉरी थोड़ा जल्दी आते तो शायद तुम बच जाते हैं कहाँ से हो आप तो भाई हम महाराष्ट्र से कहाँ से महाराष्ट्र महाराष्ट्र मुंबई ब्रो सॉरी यार थोड़ी देर जल्दी आते तो बच जाते तो लेकिन मैं खेलने जाता कभी कभी गलती से लगी दरवाजों पे पे छत पे अरे हेलमेट हां ठीक है ठोक ठोक नीचे वाले कमरे में ठोकना गलती से हो गया यार वो नवरत का तेल लगा कर <laughs> यार रश को मत करो तीन मन स्क्वाड है पूरे तुम घर में रश करो करना हो तो दो है दो है टॉम नीचे टॉम टॉम अपन ए भाई साहब जाओ ना जाओ मैं चम्मच ले लिया नौ नौ लो हैं अब नौ में से तो देवन सेवन टॉम चाइनीज का मुंबई का चाइनीज चाइनीज खाएगा चिकन डिनर करेगा चिकन डिनर करेगा चिकन दिला देगा टॉम गाड़ी है गाड़ी है है टॉम हाँ कसम लोड़े लगे हुए